Hello dan Assalamualaikum bersama saya Safwan Kita kembali semula di dalam Agent Ali Season 1 dah settle Season 2 dah settle Masanya untuk kita sambung lagi Kita punya cerita di season 3 Jangan risau Aku dah tengok movie Tapi aku tak tunjuk lah Reaction aku sebab aku tengok macam tu je Tapi movie dia memang aku mengalirkan air mata lah Sedih So kita dah tahu yang original uh, Creator yang buat Iris Adalah mak dia Alia nama dia banyak juga teori-teori aku ada dalam kepala otak aku Tapi aku simpan je untuk season 3 ni Lepas tu dapatlah tengok sikit trust-trust yang lain beraksi Apa Dayang and then Guns uh, ah, Cerita movie tu memang best lah Okay memang best Dia menunjukkan bagaimana uh, Pesisir Pesisir <laughs> Pinggiran uh, Cyber Raya ni uh, Macam mana diabaikan oleh Dato' Ottoman uh, Tapi Itulah Harap-harap lebih banyak lah kita dapat tengok cerita-cerita macam tu kan dekat pinggiran ni. Macam mana nasib-nasib orang yang uh, apa miskin ni. Tapi tak apa masa, kita akan mulakan season 3 episode 1. Aku dah tengok movie, aku dah ready. Oh lupa nak bagi tahu satu lagi info. Uh, Iris ada version baru lah. Of course ada cancel and then uh, Iris daripada Ali dah dipulangkan semula untuk dikaji, untuk dipisahkan. Still sing dengan Ali. Tapi dia orang akan buat kajian lagi Dan di hujung movie tu uh, Dia orang cakap pasal projek Satria Dan candidates dia adalah Ali lah of course lah So itu yang akan dibawa ke season 3 Tanpa masa Jom Episode 1 Ini recap lah Recap season 2 Tapi kena tengok movie lah Kena tengok movie Eh Giliran kau dah tiba Apa? Apa maksud kau? Ni apa pula ni? takkan aman selagi kita. Oh ni waktu letupan tu. Kau mesti teruskan perjuangan kita. Ha? kan dah mati dah. Tidak. Tak kenapa dia ada power tu juga? Jangan. Banyak betul power dia. Ataupun dia mi pinggiri. Ha. Tenang Rizwan. Alright, alright. Rehat dulu, rehat. Oh, dia dengar ni. Dota Akram. Agaknya dah dapat. Oh, dia keluarkan we- apa poison. Macam mustahil nak keluarkan semua. Mikroba, oh, mikroba dalam badan dia. Makin pulih tak? Yelah kan dia kena inject tu kan? Dos dia? Kan? Ya, dia tu. Quattro, nanti. Woo! Alright, belum apa-apa dah action dah. Ooh. Ah, first time kita tengok Rizwan tak pakai dia punya kostum. Kau datang sini. Ah, oh, okey, masih kuat juga sama dia. Tapi dia still injek kan. Lama jugalah kan yang kena tanah waktu season 1. Kenapa? Aku cuma nak buang benda ni. Oh, dia pula ada juga. Macam Rizwan juga apa ni baru wei. Oh! Ah! Ada spoiler tak? Ha. Oh, dengan team-team dia semua lah eh, dekat Abu Academy. Ah, tu apa? Spoiler! Ha. Oh, jom. Resort dengan ni lah. Dos, let's go. Wah, training. Let's go. Bagus. Uh, Ali dah develop of course kan 2 season. Dah lebih matured. Cuba ikut jejak mama. Yup. Rasa macam lagi dekat dengan dia. Walaupun dah tak ada Don't make me cry again. Aku baru tengok Nenek tadi. Jadi hebat macam mama. Okay, movie dia aku menangis. Alright. Mama mesti bangga so, kalau tengok kau. Sebab aku tak record. Teruk gak lah aku menangis. Eh, Ali gerak dulu yang ke. Sebab soundtrack Nenek dia. Soundtrack dia best. Ha. Ah, jom. Siapa lambat kena belanja. Ayah dah nak pergi kerja. Wah, buat breakfast uh, kau eh. Bagus Ali. Uh, sempat. Tapi bapa dia tak tahu pun eh. Macam dia tiba-tiba Ali macam tahun ni baik pula. tengah nak mula projek baru sekarang. <laughs> Projek baru? Tapi okay lah. Dah tak sibuk sangat. Sejak dengan bos baru ni. Oh, dah tak ada dah Ottoman. Ya ni lah dia. Datuk Isyam. Isyam, alright. Oh. oh, kita tak pernah tengok dia tunjuk benda-benda ni eh. So dia ada macam dia punya tu Oh gasing tu eh. Dia nak pakai ke gasing lah season ni Rasanya dia akan pakai lah kot eh. Ke dia nak hybrid antara yoyo dengan gasing Interesting lah. Sebiji macam mak dia kan Even kostum pun sama kan Terima kasih ejen kita sekarang, kamu akan menerima mesej yang mengandungi koordinat ke lokasi rahsia. Uh, lokasi Sila rahsia. Cepat mungkin kerana mesej ini akan padam selepas 30 saat. Oh, itulah kod dia. Tapi dia bagi koordinat tadi kan. Ya, Glonso. Ke manalah dia bawa Glonso ni? Oh, okay. Training lagi ya ni capture point. Jom. Siapa nak tengok? Yalah tu, capture the flag. Bagus juga kalau dapat warm up. Lama tak beraksi ni. Gaya. Ah. Ali tak ada Iris nak buat apa? <laughs> Mak, ai. Still lagi macam tu. Kan. Tak ah. apa tu. Oh, okay. Jet. Sorry, Ali. Tapi tak salah apa yang dia cakap tu. Betul, okay. tapi macam agak-agak lah. Tak apa-apa je. Ingatkan dah settle lah. Season 3 sama perangai team ni kuat jugalah Oh sekali dengan ni juga Weh mana Haji Rosa 5 7 lompat 7 Okay Ha Sekali dengan Mika agak Ha kena tarik dengan Iman Alisha Longcris. Oh, okay. So, mesti ada karakter baru lah kan. For sure lah. Kalau dah ada opening baru kan. Apa ni? guys? dah. Kena barrier eh. Ya! Too much happening. Ah. Geletik lah. Ela, oh, Iman yang Ela, eh. Iman yang tolong Ela eh. Ni eh, kena tarik. Sebab sekarang tak ada Iris eh, so tak boleh nak agak dah. Oh, ada orang lain dah. Siapa demo ni? Ha? Kawasan gue. Gue? Ha, Rizka. Okey. Kamu bisa silat? Memang Ayo, memang kena ada juga. Siapa lebih jago? Karate Indonesia. Cool. Oh. Oh, Chris juga. Kira mirror dia lah kan. Boleh kata macam Chris lah. Dia pakai dagger kan. But still. Oh. <laughs> Nak main sekali boleh? <laughs> Sam! Okey, daripada-daripada England! Siapa pula yang menyibuk tiba-tiba ni? Um, Mika? Oh! Huh? Oh, ni combat lah ni, oi! Alex! Alright, okay, tune! Itu dapat macam England! Mika! Okey tak? Alright! Oh, music. Okay. Woo! Kim, okay. lah famous si Kim ni. Ha. Woo! Lincah. Oh, not bad. Yelah lawan dengan ni kan. Iman kan dia apa close combat. Juga. Dapat tak defect? Oh kena bau. Oh. Dia orang dekat liga yang berbeza eh. Power power. Apa dah jadi ni? Chris tidak akan dapat menyertai pertandingan. Oh, ini. injured huh? Chris. Apa? Pertandingan? Kamu semua dibawa ke sini sempena pelangsungan Mata Arena. Ah, tournament up lah ni. Keempat ahli pasukan terbaik di arena akan terus Ya, aku lupa seorang nama siapa eh. Naik ke pangkat seterusnya. Jangan kuat aku. Tapi hanya seorang pemenang yang akan menempa nama di kalangan juara. Oh, tu semua juara semua. Oh, itu general pun benar-benar. eh. Aku tak sempat tengok yang lain. Sebab aku dapat general je. Wah, mak dia pun sama. Let's go. Selamat pagi. Oh, si Jenny ni lagi. Oh, dia dah upgrade kan jadi cyborg ni. Okay. kamu? Kamu sepatutnya berterima kasih. Kejap. Um, macam macam mana kita boleh selamat? Ah, Ha. Apa Rizwan kesian juga ke? I believe so. Dia kan macam apa? Uh, saya ada cara untuk keluar dari pulau ni. Oh, sebab tu. Dia bawa semua eh? Ah, dia tahu mesti dia menyesal nanti. Hah. Dia ni memang pandai tu. Memanipulasi. Ha. Kita ah. boleh bebas sekarang. Dan bazirkan segala usaha aku selama ni. Dia nak juga sabu plan dia. Aku takkan berhenti selagi kita belum tawan mata. Oh. Icon baru eh. Dang. Cool. Alright. So itulah dia season 3. Episode 1. Kita lihat semua ahli-ahli kita yang lama. Ahli-ahli mata. Yang original. Pergi ke ke satu tempat ni bukan pulau pergi satu tempat ni arena lepas tu ada ahli import yang aku minta maaf kalau aku tak dapat ingat semua bagi aku masa nanti aku ingat aku rasa aku ingat tiga je <laughs> okay tapi uh, menarik episod ni kita akan tak sabar nak tengok dia orang combat dengan dia orang punya ability ability dan Ali sendiri nak develop dekat season ni Jenny okey Jenny akan jadi backbone Uh, untuk villain season ni tak tahulah dia akan jadi villain utama ataupun dia still akan uh, support main villain untuk season ni. Tapi apa pun aku enjoy dengan first episode. Kalau korang suka dengan reaction ni macam biasa jangan lupa untuk like. Jangan lupa untuk subscribe juga. Kita akan jumpa di episode 2. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan... Bye bye.